depois do orgasmo, você perde o encanto por receber a presença de Thanatos. Depois do orgasmo, seu dedo não se estica, seu parceiro te toca, isso até te inocência te invade. A vida é um ade. Thanatos já te sequestrou. E Eros te abandonou. Thanatos traz a realidade. Angústia te Mississippi. vai fugir.